Hore, ada pizza. Ini apa? Erik, Erik, ini apa? Ah. Wow. sabar ya yuk besar kali sendoknya kami ambil dulu ya buat Edric ya Anyam. Mami ambil ya. Pedas kok? Pedas nggak? Enggak, saus tomat. Wow. Nyam nyam. Apuk. Apuk. Hmm. Lihat tuh, dadinya makan, hmm? enak. enak Mm, nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. ada dia Nya Dedi punya daddy keras loh keras loh hmm. Halo um. Hmm. kira-kira habis nggak nih satu <laughs> satu potong habis nggak Mami makan paprikanya dulu ừ, một bạn nữa bạn ừ. wow. Cái thằng bớ Nyadrik nggak boleh pakai sambal ya. Nanti pedas loh. Hmm. Yummy? Hmm, yum, yum. Ini? Ini punya Adrik. Enak. Enak banget. Hmm. 啊，这么。 Habis Mamam lagi, mamam. Pintar. Pintar, mamam, mamam. Um, 呀，哎。 nono mai Oke, Oke, yang ini sisa keras-kerasnya mami aja ya yang makan ya. Oke. Oke. Oke. Oke. jumpa teman-teman. Bye. Kiss bye. Bonbon kiss bye. Mm. Oh,